вільні я яшчэ рэагую на самалёты может быть гэты чемоданчик якраз і ёсць такая пазнака майго псіхалагічнага стану ты хлопчык ты не павінен плакаць там все такое і наўрад ці ты гэта ўставіш у эфір абяцаю усім у літве мікрахвалёўку пакуль Пуін не здохне купляць не буду Вітаю з вами кацярына а сённяшні выпуск праваабарончага падкаста вясна прыйдзе прысвечаны вайне а Не, не так. Дакладней ён прысвечаны чалавеку пасля вайны. 24 лютага пачалася паўнамасштабная ваенная агрэсія і расійскія войскі ўвайшлі ў тым ліку і ў чарнігаў, дзе жыў праваабаронца вясны і гаркасмярчак. Больш за месяц ён правёў у такіх умовах, потым яму ўдалося выехаць і я з ім паразмаўляла тройчы на працягу года. Нашыя размовы з ігарам запісаны адразу пасля яго выезду з чарнігаўшчыны ў бяспечную вільню, потым праз тры месяцы пасля гэтага і амаль праз год. Як мяняецца ўспаміны пра вайну, як працуе памяці і псіхіка, як змяняецца практыка і галоўнае, як гэта ўсё мяняецца з часам. Пра гэта наш сённяшні выпуск падкаста. Ігар Казмярчак, праваабаронца вясны з Оршы. 1 лістапада 2021 года ігар з'ехаў з беларусі ў чарнігаў дакладней ён там спачатку апынуўся а потым калі зразумеў што не вернецца на радзіму з-за рэпрэсій пачаў абжывацца ў чарнігаве пачаў ужо планаваць э, адкрыццё свайго бізнеса адкрыццё беларускага офіса ў чарнігаве по беларускаму офісу то есть ён ужо быў все гатова трэба было просто схадзіць забраць ключы Ну і неяк так там жа знаеце з 16 лютага калі байден першы раз выступіў э, сказаў што вот сёння ноччу Мачыма атака рускіх на ўкраіну ось гэтага моманта неяк так пашло што ўжо цяжка было з людзьмі дамовіцца сустрэцца таму ну неяк так я і не забраў гэтыя ключы вот так офісы не быў адчынены беларускія хаця ўжо все было готова за тыдзень да вайны я ўжо знайшоў памяшканне для крамы у якую якую хацеў адчыніць. Ну і гэтак далей. Праўда, потым у двор гэтай крамы снаряд прыляцеў, усё павыбівала там. От. Ну затое дамову не заключыў, грошы не заплаціў, это выратавала трохі. Відна жыхарства планаваў зрабіць і все такое. То есть где-то з лістапада першага лістапада я перасёк мяжу ва ўкраіну і калі я сюды прыехаў першага напэўна красавіка 4 месяца атрымліваецца калі правильно подлічыў Вось такая гісторыя Ну а потым наступила 24 лютага у чарнігаве ігар прабыў каля месяца і я нагадаю што горад моцна абстрэльвалі туды зайшлі расійскія танкі і з гэтым звязаны і страхі ігара адзін з іх гул самалёта Ён захаваўся і адразу пасля выезду з Україніны калі чуеш гул самалёта там некалькі момантаў па-першае калі ты чуеш яго злева то хутчэй за ўсё яго злева няма уже mm -hmm. звыш гукавы і таму гук ты чуеш толькі праз некаторы час вот ідзе ён у гэты момант ты зразумець не можаш а самае галоўнае што ён можа кінуць бомбу куды заўгодна і ты ніяк не пралічыш у вільні я яшчэ рэагую на самалёты я адчыняю акно на праветрыванне чую самалёт мне хочется яго закрыць і я прымушаю сябе не рабіць гэтага я прымушаю сябе слухаць самалёты ці адпусціў гэты страх ігара праз тры месяца пасля вайны не зараз гэта прашло у мяне прям над домом лятаюць самалёты і ўжо нармальна рэагую на іх і То есть паступова паступова гэта праходзіць э, былі ну, все ж таки мне давялося один раз звяртацца до да псіхолага калі накрыла моцна і там ужо э, было складана самому справіцца самому даводіцца рабіць некаторыя практыкаванні і гэтак далее тут шмат шмат, шмат сяго было зроблена для того каб пазбавіцца ад гэтых страхаў А якія практыкаванні псіхалагічныя кшталт? Да, пачынаючы ад э, квадратнага дыхання ў час атакі панічнай, э, заканчваючы тым, што важна знайсці сабе нейкі новы занятак, бо тут нават не, не толькі праблема вайны, э, пераехаўшы ў іншы горад, все ж такі ты не маеш дастатковай колькасці сацыяльнага асяроддзя, дастатковай колькасці сяброў, родзічаў, знаёмых, аднакласнікаў і таму падобнае і можна злавіць сябе альбо надумцы наколькі ты самотны альбо на тым что табе просто калі-небудзь не маем заняться а калі не маем заняться вельмі просты метод это пойти побухать пойти пожирать что канешне вельмі шкодно потым адбіваецца на арганізме левш шукаць сабе нейкі занятак вот я зараз на дзіва ніколі так актыўна як тут не падарожнічаў зараз у нас кампанія сабралася калегаў которые кожныя выходныя стараюцца куды-небудзь выехаць у падарожжа пры гэтым не размаўляць пра працу не размаўляць пра катаванні пра збіццё людзей пра рышты суткі і ўвогуле не абмяркоўваць нічога што звязана з работай на жаль у нас э, і работа такая дастаткова траўматычная вот а просто назіраць, за прыродай назіраць за замкамі якіх на шчасце ў літве трохі захавалася тут камуністы пазней прыйшлі не паспелі разбурыць э, гэта дапамагае вот любое хоббі будзе дапамагаць у гэтым плане А што наконт навіну пра Украіну? Я стараюся сябе абмяжоўваць яшчэ ад навіну то есть чытаць я чытаю, але калі ўжо я бачу відэа нейкае э, нават калі яно, не жорсткае нават калі яно там без 18 плюс але гэта нейкія выбухі э, альбо нейкія гісторыі людзей якія яны эмацыйна расказваюць я отключаю вот ну мне было что мне даслалі відэа паглядзі вот гэта пра чарнігаў і там э, я пачаў глядзець і змог даглядзець толькі до таго моманта пакуль жанчына якая давала та распавядала корэспандэнту пра сітуацыю пакуль яна не заплакала калі пабачыў слёзы я адключыў відэа бо інакш мяне б магло эмацыйны стан непрыемны ўвесці то есть ну все канешне хорошо зараз да у параўнанні з тым что было ў шарнігаве адразу пасля выезда з Украіны але все одно то сябе трэба кантраляваць сябе трэба не допускать сябе да звышабацыйнага стану который можа выбіць з рабочага рытму Так што большасць відосаў я ўсё ж такі не праглядаю. А вось наша размова з ігарам праз год пасля пачатку паўнамасштабнай вайны. Калі казаць зараз, то мяне, напэўна, ўжо і няма ўвогуле ніякага ніякай псіхалагічнай рэакцыі на вайну адзінае што я ўсё яшчэ не гляжу ні фотаздымкі ні відэа з месцаў дзе гінулі людзі сёння я за сабой заўважаю што я мала часу гэта гляжу то есть калі яно раптам там нават і патрапіць э, у выніку я вот учора мне потрапіла фотаздымак дзе была сфоткана рука дзяўчынкі загінула і пад завалами пасля бамбёжкі я яго просто проматал я прачытаў тэкст і каб не бачыць фотаздымак здымак я пра прагарнуў на наступнае паведамленне то есть гэта все ж ёсць вось такое непрыняццё э, не гэтай інфармацыі што яе просто не хочацца э, прымаць і гэта і свядома і напэўна і падсвядома таксама прысутнічае а але можа быть калі мне все ж таки прымусіць мне паглядзець там нейкія фотаздымки забітых людзей альбо разбурэнняў чарнігаўскіх можа быть оно і нахлыне нешта але ўліч то что я пазбегаю гэтага то напэўна таму дастаткова не кепска себе псіхалагічна зараз адчуваю Ігар узгадвае псіхалагічную дапамогу. Цяпер праз год пасля пачатку паўнамасштабнай вайны, вось як ігар асэнсоўвае гэта для савецкага і нават постсавецкага мужчына у якога мачызм выхоўвалі да ты хлопчык ты не павінен плакаць там все такое для яго звяртацца до да псіхолага гэта ж паказчык слабасці я сам звярнуўся до да псіхолага пасля войны один раз калі ну калі я адчуваў что мне зараз вот капец будзе да толькі ў самым вымушаным моманце я звярнуся до да псіхолага при тым что мне насамрэч было б лепш прайсці там пэўны курс я разумею але вот у за пэўнага напэўна таксама выхавання э, мачызма да я таксама не звяртаўся да спецыялістаў і я нават сёння вот працуючы праваабаронцам калі да мяне звяртаюцца ну, мы іх называем кліентамі да калі людзі звяртаюцца які пацярпелі ад рэпрэсіі у меня першая парада ребята да псіхолага а потым от падумайце як вам далей жыць сапожнік без запох да да да ну разумееш ну мне все одно ну я не хочу звяртацца до да психолога да есть гэты бар'ер но я пасля таго аднаго зварота до да психолога я разумею наколькі гэта неабходна і хоць можа быть сам я і не звярнуся пакуль зноў пі капец не наступіць да але все іншым то я разумею что гэта просто неабходная рэч насамрэч до да психолога трэба звяртацца а Давайте цяпер э, разбавім абстаноўку і пагаворым пра жарты. Відаць, гэта спосаб пераадолець жудасную рэчаіснасць. Упершыню ігар узгадвае жарты, калі распавядаў пра той момант, як ён выязджаў з чарнігаўшчыны разам з іншымі людзьмі. Як яны сябе паводзілі падчас бежанства. Людзі ехалі з дзецьмі. На аўтобусе было некалькі падлеткаў, некалькі старых. Спрабую стрымацца нават жартаваць неяк так такія пуставатыя жарты ўзроўня дзіцячых такіх узроўняў але у гэтай сітуацыі яны ўспрымаюцца як там найлепшы стендап у свеце да а потым праз тры месяцы пасля прыезду ў вільню ігар і сам знайшоў свой уласны жарт пра вайну мяне умаляюць не купляць мікрахвалёку домой Таму што перад вайной ва ўкраіне я за два тыдні прыблізна купіў мікрахвалёку і больш за ўсё перажываў, што от яна там засталася ў чарнігаве, прапрацаваўшы толькі адзін месяц. Э, ну, з гэтага з'явіўся жарт, што значыцца вайна пачалася менавіта таму, што я купіў мікрахвалёку. Абяцаю ўсім у літве мікрахвалёку, пакуль Пуін не здохне, купляць не буду. <laughs> каб не было, каб не было падставаў для вайны. А што праз год? Ці ты набыў мікрахвалёўку Яна ёсць на арэннай кватэры Не вот што што <laughs> мікрахвалёўку я не набываю рэчы я набываю толькі самыя неабходныя вопратку там абутак я набываю да за мікрахвалёўкай гэта гэта своеасаблівы мем і я яе так і не купіў у мяне ў прынцыпе у кватэры я купіў рондаль вялікі мне не хапала но гэта дробязь якую можна спакойна пад пахі ўзяць і перавесці А што ж я яшчэ купіў для кватэры А вот напэўна і ўсё да слухай вот я толькі один рондаль купіў у чарнігаве я больш абжываўся там была і патэльня там была быў і рондаль по-мому э, і была мікрахвалёўка і я нешта яшчэ збіраўся купляць там а тут я гэтага ўсяго не купляю а Рэчы гэта асобная гісторыя і яе можна разглядаць глыбей. Але тут заасяродзімся вось на чым. Калі мы размаўлялі з іграем праз тры месяцы пасля вайны быў такі смутны час. гучала верагоднасць, што Росія можа напасці на літву альбо з літвы варта будзе бегчы, бо канфлікт у сувалкскім калідоры. І вось што тады казаў ігар. Ну насамрэч да, ёсць такая верагоднасць, што тут будзе вайна сёння раніцай я размаўляў з медсястрой адной которая распавядала на поўным сур'ёзе што яна з мужам з літоўскай медсястрой з грамадзянкай літвы што яна з мужам уже купила два генератора на ўсялякі выпадак што яна закупілася гарэлкай і прадуктамі ну гарэлка не для того каб бухаць падчас э, бомбардзіровак а гарэлка у час вайны можа стаць товаром э, валютай і антысептыкам адначасова гэта насамрэч важный ресурс у час войны вот таму верагоднасць такая канешне ёсць я не скажу что вот прям ужо рыхтуюся да войны сам але у мяне каля дзвярэй дома стаіць такі трывожны чамаданчык які я не разбіраю но гэта я думаю что наступствы ўсіх падзеяў то есть і того что было яшчэ ў горше калі ты разумееш что ў 620 до да цябе прыйдуць э, у любы дзень і наступствы таго што было ва ўкраіне калі у чаканні э, эвакуацыі усе рэчы былі ўжо загадзя складзены думаю што гэта привычка яшчэ дастаткова доўга будзе пытанне пра трывожны чамаданчык я задала ігру і праз год пасля пачатку паўнамасштабнай вайны дагэтуль чамаданчык стаіць ці не слухай ты цікавыя пытанні вельмі задаеш психхалагічны момант такі да что я прыехаў калі засіліўся тут у вільні ўжо на новае месца жыхарства я паклаў рэчы так каб іх можна было імгненна забраць і вот зараз толькі са сваім пытанням я разумею что да сам чемаданчик это да гэтая пары стаіць але я пачаў даставаць адтуль рэчы mm там ёсць шмат э, таких э, скажем зіма прыйшла і я пальчаткі адтуль дастаў да калі б я чакаў што вот-вот нешта можа ляснуць то пальчаткі все адно лежалі б там я там нейкую вопратку адтуль ужо даставаў нейкі э, паперы адтуль даставаў і пры гэтым я іх не складаю назад я іх кладу па кватэры там дзе ну тут я абжываюся але але пры гэтым год прайшоў спачатку войныны чемаданчык стаіць і далёка не ўсе рэчы я адтуль забраў то есть неяк па паступова ён можа быть гэты чемаданчык якраз і ёсць такая пазнака майго псіхалагічнага стану что ўсё ж таки ён яшчэ ёсць але ён ужо паступова тая тому что там все меньше менш становится рэчаў таких у страшна неабходных там ужо няма запаса гігіенічных сродкаў там то есть у мяне цяпер я карыстаюся толькі адной зубной щоткай раней у мяне была одна зубная щотка якой я карыстаюся другая якая ляжыць у чамаданчыку А цяпер адрэчаў да таго што па-за межамі бытавога разам з ігарам праз год пасля яго ад'езду з украіны я пачаў заўважыў за сабой што я пачаў укладаць сродкі ўсё ж такі хутчэй у самога сябе а не ў рэчы вакол сябе вось гэта можа быць вынік наступства вайны я скажем хадзіў у спортзале ў некаторы час у летні перыяд там зручней было просто зімовая зімой не надта зручна я скажем э, сеў на дарагую дыету якая там выцягвае трохі сродкаў бо спецыфічная ежа я ўкладаюся ў падарожжы я там некаторы час подцягваю англійскую мову і тому подобное да слухай я стаў таким хутчэй інтравертам напэўна да, то есть я бы я больш унутры неяк спрабую унутр сябе ўкладаць чым э, у знешнія рэчы вот гэта можа быць наступства войны э, я скажем калі жыў у беларусі я толькі гіпатэтычна мог думаць что я магу калі-небудзь стаць э, бацькам пасля войны як калі выязджаў з войны я быў з жорсткім адчуваннем уже што насамрэч дзеці патрэбны ў сям'і да, вось гэта таксама ну, я, я, я адразу подумала як ты сказаў что ты скаж наадварот что ты бы пасля войны эміграцыя зразумеў што бацькоўства гэта незручна не падчас вайны у чалавека ўключаюцца падчас любога выжывання напэўна но вайна э, у маім выпадку там уключаюцца прыродныя механізмы которые закладзеныя у нас от эвалюцыі да наўрад ці ты гэта ўставіш у эфір ну калі трэба будзе то калі ласка но ну, я думаю что табе рэдактура не дазволіць <laughs> падчас вайны у меня першы тыдзень вайны было такое сабе адчуванне незразумелае да а прыблізна праз тыдзень у мяне ну выбачаюся но такая эрекцыя была кожны дзень хутчэй за ўсё ўключаюцца вось тыя механізмы што трэба размнажэння трэба выканаць асноўны інстынкт мне падаецца что магчыма гэта на адреналіне я не спецыяліст можа яно так уплывае может быть і так но гэта не адмяняе того что арганізм патрабуе рэалізацыі асноўнага інстынкта да і вот выязджаючы адтуль я разумеў что а чаго мне ў жыцці не хапае да я здаецца в прынцыпе ну такі дастаткова шчаслівы чалавек у мяне хорошая там любимая прынамсі работа у мяне шмат свабоды там я магу дазваляць сабе развівацца і таму падобнае тое что многія насамрэч не могуць сабе дазволіць знаходзіць есть, ну я сапраўды неяк маё жыццё арганізавана так что я лепшым там сярэднестатыстычны чалавек па вось гэтых вот паказчыках унутранай э, утульнасці а Але вот калі думала чаго ж мне не хапае вот да мяне пасля вайны пачало даходзіць а мне ж э, няма ні сям'і ні дзяцей а вот это вот вот вайна чамусьці натхніла што гэта патрэбна што дзеці патрэбныя А вось як спрацавала пераасэнсаванне нормы, калі ігар толькі-толькі выехаў з чарнігаўшчыны і зрабіў прыпынак на захадзе ўкраіны, месцы, дзе ўсё было, скажам так больш-менш спакойна ў параўнанні. Пытанне аб норме. Што такое норма, як яна ўспрымаецца? Вось як ігар пераказваў свае свежыя ўспаміны адразу па прыездзе ў вільню і психхалагічна там но ну, э, знаходзішся там і гледзячы по баках ты ж разумееш что все астатнія таксама так, так жывуць сходить з раніцы набраць ведро воды у раку ну так все робяць значится гэта норма вельмі вельмі праз доўгі час у мяне до да мозга пачало даходзіць что не гэта не норма да вось тут норма калі працуюць кавярні працуюць э, банкаматы ездзяць аўтобусы там у Тое, што звычайна нават успрымаецца сапраўды як норма. Пасля вайны гэта становіцца дзіўным. Я прыехаў у вінніцу падчас эвакуацыі, там аказаліся мае знаёмыя, якія запрасілі да сябе, я быў здзіўлены, калі яны прынеслі піцу. Аказваецца, існуе застаўка піцы от, у вінніцы падчас вайны. Найбольш мяне выбіла з каляіны, калі я пабачыў, трактор на полі таксама дзе-то ў вінніцкай вобласці. Чым далей ад чарнігава мы ад'язджалі, тым больш э, спакойна станавілася, тым менш слядоў вайны было. А тут не проста слядоў вайны няма ўжо шмат шмат шмат кіламетраў. А яшчэ і трактор працуе. Пад чарнігавам трактары ў гэтым годзе працаваць не змогуць увогуле. Нават пры тым, што рускія ўжо сышлі з чарнігаўскай вобласці ў асноўным, але на полях засталося шмат неразрываных ракетаў яны тырчаць так хвастами металічнымі гэтымі як не знаю як непрыбраная кукуруза да і э, першым туды запускать трактара это трэба будзе прыбіраць размініировать а велізарнейшая колькасць э, мінаў супрацьтанкавых супрацьпехотных і таксама так просто не размініруецца за кароткі час на тут вот трактор едзе сабе пыліць дырдыркая побачыўшы яго вот пачалося нефіга сабе а як ты гэта гэта ўвогуле магчыма я тысячи трактароў бачыў за сваё жыццё но вот у гэты раз у мяне просто пачаў ламацца мозг не ён пачаў узгадваць что гэта норма і что менавіта так і павінна быць і толькі пасля гэтага пачало даходзіць что гэта там не норма что вода з ракі не норма что подзаряжаць мабільнік там ад сонечнай батареі гэта не норма да штовогуле бомбёжкі гарадоў гэта не норма вот можа быть праз некалькі дзён знаходзішся ўжо тут да мяне і дойдзе что гэта было небяспечна знаходзішся там ты не разумееш усё і небяспекі усяго ўзроўня катастрофы якая адбываецца яна становіцца нормай Мы ўвесь час кажам, што ігар выехаў з чарнігаўшчыны. У пачатку падкаста я ўзгадала, што выехаў ён прыкладна праз месяц пасля пачатку паўнамасштабнай вайны. І гэта я зрабіла адмыслова. Як працуе памяць? І тут я прапаную зрабіць цэлае кола часу. Праз год пасля вайны я нагадала ігару вось што. Я хочу табе уключить кавалак з размовы якая была як ты толькі выехаў і на там 35 секунд вот я табе яго включу а ты пракаментуеш добра по-моему мы выехалі на 34 дзень войны даты я вот не ўзгадаю там что ўжо ну гэта все блытаецца я часто не не памятаў нават унутры чарнігава не памятаў даты просто гаварылі там на сёмы дзень вайны на 14 mm -hmm. але шмат дзён яны былі вельмі падобныя адзін на аднаго таму яны таксама вот э, крышашку памяць э, сцірае я думаю что праз год я у меня памяць ввогуле гэта ўсё закіне куды-нибудь у дальнюю скрыню каб э, не помніць зусім усіх гэтых падзеяў ну, хороший момант вот его вот подловила хорошо ну, значит про год я могу докладніць на які день мы выехали это был все ж таки не 30 это был сороковы те 42 нават бо блокада чернигова была 40 дзён и вот я Не ў першым шэрагу мы змаглі выбрацца з Чарнігава, бо гэта была у асноўным беларуская кампанія і знаеце, я не могу сказать на той момант что украінцы там нас ненавидели да но была перасцярога там что насцярожанасць в укра украінцаў да беларусаў была сам я не заўважаў каб там нешта прям негатыўнага было но гэта может быть мне пашанцавала наконт памяти да сапраўды но выкінуть насамрэч не атрымалася то есть зноў жа я калі б у меня цалкам выкінуліся гэтыя ўспаміны то то у мяне б э, не было жадання перагортваць гэтыя фотаздымкі страшныя з вайны все ж таки я их перагортваю значыцца яшчэ з памяці все полностью не выйшла дзе-то яно сядзіць гэтые страшныя выяўленні гэтые страшныя ўражанне але я психхалагічна калі вот параўноўваць з тым калі вот тое інтэрв'ю пісалася што все ж таки чыста знешне мне значна лепш зноў жа калі гэта все дастаць вонкі то я ўпэўне там усплыве і этот труп танкіста згарэўшага да эти бамбёжкі эти авіяналёты э, тое что ну вот это реально не хочется узгадваць гэтага реально хочацца збегшы А вось як яшчэ працуе памяць маё фінальнае пытанне ў размове з ігарам адразу пасля яго выезду з украіны а что такое война по-першае гэта пахи это пах трупов вот, реально только в некаторых момантах это таким э, шашлычны пах да а у некаторы моманты это вот стандартны привычны нам пах трупа які можна сустрэць там падчас пахавання да напрыклад вот у мяне больш за ўсё вайна цяпер ассацыюецца са згарэўшым танкістам дзе там ну просто нічога не застаецца чалавека там там не апазнаць яго просто-напросто нават нават чалавека ў ім цяжка э, пазнаць насамрэч это не гераізм это вот это вот вот это вот кроў вонь і гавно потому что трупы яны яшчэ і апражняюцца у нейкі момант Праз год я паўтарыла пытанне Ну, у меня ёсць фінальнае пытанне. Я яго ў першую нашу размову задала ў канцы, як мы з вамі у гадзіну паразмаўлялі. Я проста спытала, што такое вайна, як ёмка можна адказаць. Ты памятаеш, як ты адказаў? Не, не памятаю. Магу уявіць прыбліна, што это поўная бязглузіца, што такое не, А што я адказаў ты адказаў что вайна гэта пахі і что танкіста ты ніколі не забудзеш да, да, да, да, да, да. да вот на той момант гэта да что сказаць на сённяшні дзень что такое вайна я дарэчы пахаў тых ужо напэўна не асабліва памятаю па шчырасці таму гэтае ўражанне ўжо напэўнае но сапраўды ну не зацёрлася напэўна кудысьці ўнутр сышло что на сённяшні дзень вайна гэта бязглуздзіца вайна гэта бязглуздзіца і на гэтым мы і спынемся бязглуздзіца для тых хто распачынае агрэсію канешне парушаючы права народаў на мир спадзяюся такая гадавая размова і кола часу якую мы пабудавалі разам з ігарем казмерчаком былі каштоўнымі для вас у Праз год паўнамасштабная вайна ва ўкраіне і расійская агрэсія яшчэ не скончыліся. І кожны дзень людзі гінуць ці становяцца бежанцамі, а сярод іх могуць быць і беларусы. На гэтым я з вами развітваюся і калі вам спадабаўся наш падкаст вясна прыйдзе, то можаце яго падтрымаць на патрыон. Бывайце! спадзяюся будучыя дзеці пра якіх так марыць ігар не пабачаць вайны і народзяцца ў вольнай дэмакратычнай беларусі у